Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin dəniz piyadalarının 55-ci ayrı artilleriya briqadası ilə birlikdə döyüş görüntüləri yayılıb. Bölmələr koordinasiyalı şəkildə işğalçı Rusiya ordusunun hərəkətdə olan zirehli döyüş texnikalarından ibarət karvanını məhv edib. İlk texnika vurulan kimi işğalçılar texnikalardan düşüb ağaclıq əraziyə qaçmağa başlayıb. Ancaq orada da onları artilleriya atəşi ilə qarşılayıblar.